Perdona, mía, que se me cortó eh, estamos haciendo seguimiento sobre Afolga y quería saber si me puedes dar algún dato, por favor. Pero ahora, si querés apuntar, foron todos los de primaria e de secundaria foron dous. Bueno, de momento vou poner o total, pois non os poñes. Hola, buen día, mira, chamo da Tira e quería falar con alguén do equipo directivo. un. Sino público galego no universitario que reclaman recuperar los derechos que din perderon coa crise, deles o dorario paisaje de 25 a 21 horas lectivas manejan en primaria ...y de 18 a 20 en secundaria. A que non é tenido esa negociación. Os sindicatos hablan de éxito de un paro que sitúan un 60%. Carmen Carmen Desta oito secundaria! secundaria! Como docentes, non estamos dispostos a seguir nas mesmas condicións. Non renunciamos a nada. Queremos mellorar ratios. Queremos atender mellor o noso alumnado. Queremos liberdade para poder impartir docencia en galego. Queremos seguir traballando. Queremos facelo mellor e en mellores condicións. Queremos reducir a carga burocrática e gañar democracia nos centros, potenciando os equipos docentes e as coordinacións didácticas fronte a un sistema piramidal que al 11 potenciou. O primeiro paso é recuperarmos os nosos horarios lectivos, coa intención de mellorar a calidade do ensino público. Facelo é de xustiza. Conseguilo vai ser o noso objetivo. Aplicalo será unha clara mellora para todas e todos nós como docentes, máis para o ensino público en xeral. É hora de que a Consellería de Educación escoite a nosa voz, a voz dun profesorado unido para defender os nosos dereitos e o ensino público galego. Precisamos de todas e cada un. Polo ensino público galego, polos dereitos do profesorado, pola recuperación do noso horario letivo. Viva o profesorado galego, viva o ensino público galego! Viva! Eza 8 en secundaria, 21 en primaria. Eza 8 en secundaria, 21 en primaria. Dos no son derechos por la recuperación. Dos no son...